أضع الحارس أضع روبوت الإنذار أضع ميدل ليس عليك المقاومة زرعت السبايك بقى عدو واحد Kaç olsun? Optimus Fight. ثبت المدفع سأدخر نفوز وننجو أضع روبوت الإنذار أضع قنبلة تسرب باق زرعت السبايك شاردني قوس عملهم إنهم تحت تأثير الإعاقة سأرمي قنبلة يدوية قنبلة ضوئية لجت معدية تقاتل دون رياح TB تروي قلوبهم قصة مختلفة أحتاج السلاح أضع الحارس وضعت السبايك آخر لاعب باق لا مزيد من التدخل حان وقت الاختبار الميداني وجدتهم أطلقت قنبلة سرب عدو واحد هذا محزن فالبقية تمام عليكم بالهجوم عند تعرضهم لنيراني المعيقة فعندما أقلص خياراتهم سيقترفون الأخطار التلقيم ثلاثون ثانية آخر لاعب باق أتلس باي أعرف أين أنتم تحديداً إذا احتجتم المساعدة فما عليكم إلا الطلب هل أحصل على دعم؟ çok yer. آخر لاعب باق زرعت السبايك دمر المدفع وجدتهم أطلقت قنبلة سرب أضع قنبلة سرب في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أضع الحارس لا داعي للتفكير هذا عملي متحركة أضع الإنذار أضع قنبلة نشر الساعة سوف يبدأ الحفل سقطت السبايك في منطقة المهاجمين نعم، نعم. تبقى عدو واحد لديهم حياة واحدة تستحق الأمن Please. ثبت المدفع سقطت لسبايك في الوسط عدو في منطقة تبقى عدو واحد هنا أعيد التلقيم اندسبون اندسبون واحد ليس بعدو في ايه آخر لاعب باق What the fuck? What are you doing? Go defuse! GG. آخر جولة قبل التبديل آخر جولة يمكننا فيها استخدام أموالنا وقدراتنا لا تهدروا قوتكم النارية أملك المال أيحتاج رائع ثبت المدفع أضع ربوط استعدوا لنيران الجحيم وضعت السبايك تبقى عدو واحد آخر لاعب باق طيب. god, your aim. No problem. تبديل الجبهات. جيدا على أي منطقة. احرصوا فقط على تغطية الأركان. سأنتزع النور من أعينهم أعيد التلقيم ثبت المدفع رصد عدو في الوسط سقطت السبايك لدينا سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق تبقى ثلاثون ثانيه تم إطلاق السكين تمت إعاقة تم استعادة السبايك روسيدا عدو في بيت لسبايك لدينا آخر لاعب باق سقطت لسبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثواني أعيد التلقيم أعيد التلقيم أضع الحارس أعيد التلقيم أعيد التلقيم وصلت السبايك في بي سلاح هنا أعيد التلقيم قصد عدو في الوسط انطلق روبوت الإنذار واحد سقطت السبايك في بي هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي سلاح هنا هناك سأنتزع النور من أعينهم وصلت السبايك في اي آخر لاعب باق ثقتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم هناك لقد بدأنا الساتر تم نشر الساتر تم استعادة مسكويك لن يفلت أحد أحمل الوجبات الخفيفة ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم عدو واحد Go Behind Rina. Go planting it. Trust me. Go, go, go, go, go. هون ابتعدوا عن مؤشراتهم الحيوية أصبحت صفر ألا تزال معدات الجميع تعمل دون مشكلة؟ تحققوا مجددا أعيد التلقيم 哎呀！ تبقى عدو واحد انفجري انفجري نقطة الفوز أوشكنا على الانتهاء جيد <laughs> جيد جيد جيد أحتاج إمداداً شكرا لقد توقعت أن نفوز قلب البصر جعلني قف عليه Raise, cover me. رئيس jet. جاء روبوت robot. آخر لاعب باق لن يموت حلفائي ولا تنسوا مسح ملفاتي الشخصية رأيي استعدوا لنيران الجحيم رينا رينا بيهايند بيهايند سقطت السبايك في اين انتم تحديدا يتبع الحال سقطت سبايك تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق لفت جو جو جو جو جي جي فاز المهاجمون